hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की काफ़ी समय से टैली प्राइम के ऊपर बड़ी वीडियोस आ नहीं रही थी तो आज मैंने सोचा कि और काफ़ी सारे कमेंट भी आए हुए थे खासतौर पे जीएसटी को लेकर के सर जीएसटी एक्टिवेट कैसे करना है चालू नहीं हो पा रहा है कैसे करें तो आज कुल मिला के उसी के ऊपर बात करेंगे टोटल ठीक है और कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं कंपनी बनाने को लेकर के और डेट वाला प्रॉब्लम जो चल रहा है आपके साथ तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए ये शुरू करते हैं सबसे पहला काम की कंपनी बनानी है ये कंपनी पहले से बनी हुई है लेकिन इस पर हम काम नहीं करेंगे किस पे काम करेंगे तो हम एक नई कंपनी पे काम करेंगे तो F3 प्रेस करता हूँ नई कंपनी बनाने के लिए यानी आपको टेली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए F3 प्रेस करना है फंक्शन बटन F3 ठीक है उसके बाद सीधा सीधा चले जाना है कहा क्रिएट कंपनी पर तो क्रिएट कंपनी पे चलते हैं ठीक है जैसे ही जाकर के एंटर करेंगे तो ये इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा अब इस फॉर्म को फिल करना है ठीक है जैसे मैं यहाँ पर माई ओन कंपनी के नाम से एक कंपनी बना देता हूँ माई ओन कंपनी ठीक है तो ये कर दिया माई ओन कंपनी यहां पर एड्रेस आएगा तो जो आपका एड्रेस हो वो एड्रेस डाल दीजिएगा मेरे केस में जो मेरा एड्रेस है मैं वही डाल रहा हूं ठीक है तो ये हमने कर दिया एंटर किया यहां पर यू प्रेस करेंगे मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग यू से शुरू होती है तो यहां यू प्रेस करेंगे ना क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग यू से शुरू होती है तो खाली यू प्रेस करने से ही यू वाले सारे स्टेट हाईलाइट हो जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश चूज कर लेना है अगर आपका कोई और हो तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पिन कोड वगैरह मेंशन कर देना है आपको ठीक है एंटर करते हुए ये फैक्स वगैरह है तो वो सारा दे दीजिएगा अदरवाइज कोई बात ही नहीं है यहां पर आते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है ठीक है और फिर यहां पर एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर स्टूडेंट्स गलती क्या कर दे कर जाते हैं हर बार कि वो यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट डाल बैठते हैं तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट आपको नहीं डालनी है तो क्या डालना है यहां पर आपको डालना है कि काम आपका कब से शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर तो कभी भी एक अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को ही एंड होगा ठीक है तो वो कभी कभी यहाँ पर 31 तीन अब जैसे मान लीजिए 31 तीन 2023 का अब जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31 तीन 2023 को खत्म हो रहा है ठीक है तो वो यहाँ पर काम शुरू ना होने की डेट डाल करके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट डाल बैठते हैं ठीक है और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं कंपनी तो बन जाती है बड़े आसानी के साथ लेकिन आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं सबसे पहले जीएसटी चालू कर लेते हैं तो जीएसटी चालू करने के लिए क्या करना है यहाँ पर आपको टैक्सेशन वाले फील्ड में जाकर के सेक्शन में जाकर के जीएसटी वाले ऑप्शन को यस कर देना है जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी जीएसटी का स्टेट है वो स्टेट ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे रेगुलर या कंपोजिशन जो भी आपकी कैटेगरी हो कंपोजिशन तीन महीने पे जीएसटी फाइल की जाती है और रेगुलर हर महीने जीएसटी फाइल होती है तो यहाँ पे रेगुलर में कर देता हूँ आगे बढ़ते हैं अब चूंकि हमने 31 मार्च कर रखा है तो यहाँ तो 31 मार्च ही आएगा ठीक है तो यहाँ पर अब अब यहाँ से चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं तो चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा एक बार चेक करते हैं जैसे मान लीजिए हमें एक चार दो हजार बाईस करना हो तो क्या यहाँ पे एक चार दो हजार बाईस चलिए ठीक है एक चार दो हजार बाईस हो गया है तो ठीक है अच्छी बात है हो गया यहाँ पर आपका जीएसटी आई नंबर जो भी आपका है वो सारा जीएसटी आई नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है और यहाँ पर फिलहाल हम मंथली ही जीएसटी फाइल करेंगे यहाँ पर set oblique alter GST rate details तो यस कर दीजिएगा यस करने के बाद क्या करना है जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ नीचे टैक्सेबल रखिएगा टैक्सेबल के बाद यहाँ पर जीएसटी रेट बाई डिफॉल्ट में फाइव परसेंट लगा देता हूँ यानी कि अगर कुछ भी हम नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक जीएसटी फाइव परसेंट के हिसाब से ले लेगा लेकिन अब एक सवाल और भी है कि किसी प्रोडक्ट पे टेन परसेंट लगा फिफ्टीन परसेंट लगा ठीक है टेन परसेंट लगा ट्वेल्व परसेंट लगा एटीन परसेंट लगा या ट्वेंटी वन परसेंट लगा या ट्वेंटी एट परसेंट लगा तब क्या करेंगे तो इसका भी जवाब मिलेगा आगे चलिए पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है इसको एक्सेप्ट कराते हैं हम यहाँ से ये एक्सेप्ट कराया कंट्रोल ए कर दिया तो ये एक्सेप्ट हो गया माई ओन कंपनी नाम से हमारी कंपनी बन गई ठीक है सबसे पहला काम ये किया जाता है कि कंपनी में कुछ पैसा या रुपया डाल लिया जाता है जिससे कि आप खरीद या बिक्री का काम कर सकें तो उसके लिए क्या करना है बी बटन प्रेस करना है और सीधा कहाँ आ जाना है रिसिप्ट बाउचर में रिसिप्ट बाउचर में आने के लिए आपको सिक्स प्रेस करना होगा यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट ऑप्शन आ रहा होगा अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या होगा नहीं आ रहा होगा तो देखिए मैं दिखाता हूँ इस तरीके का सिनेरियो आपके साथ आ रहा होगा तो ऐसे जब आ रहा हो आपके साथ तो घबराने की जरूरत नहीं है कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा ये डबल एंट्री मोड में आ जाएगा ठीक है तो ये डबल एंट्री है और इसके पहले जो दिखाया मैंने वो सिंगल एंट्री था ठीक है तो डेबिट किसको करेंगे क्रेडिट किसको करेंगे देखिए कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को हम बोलते हैं कैपिटल तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करिएगा कैपिटल के साथ अकाउंट लगाइएगा और यहाँ पर एंटर करके नीचे आइएगा यहाँ पे ग्रुप जो है कैपिटल अकाउंट ही आपको सेलेक्ट करना है ठीक है चाहे तो ओनर का नाम भी डाल सकते हैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करके एंटर करके और बाकी सारी डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाइएगा अब यहाँ पर देखिए कितना फंड आप लगा रहे हैं अपने कंपनी में वो देख लीजिएगा यहाँ पे कैश से लगा रहे हैं या बैंक के थ्रू लगा रहे हैं ये भी देखना होगा तो अगर मान लीजिए बैंक के थ्रू लगा रहे हो तो क्या कर रहा होगा तो यहाँ पे क्रिएट पे जा करके पूरा डिटेल आपको भरना होगा जैसे किस बैंक का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेट बैंक ठीक है एंटर किया यहाँ पे ये अंडर बैंक अकाउंट जाएगा जैसे ही बैंक अकाउंट जाएगा तो यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर भी डालना होगा ठीक है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी हमने दे दिया एंटर किया आ, यहाँ पे आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अब आपको आ, अपने ब्रांच का नाम डालना होगा यहाँ पे चेकबुक इशू करना है कि नहीं तो फिलहाल हम इशू नहीं करते आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो ये हो गया हमारा काम ठीक है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा आपका या कंपोजिशन जैसा आपका है जैसा आपका नेचर हो वैसा आप करिएगा ठीक है फिलहाल यहां तक आ चुके हैं हम अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं ठीक है यहाँ पे नरेशन वगैरह डाल सकते हैं ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई यानी ये पहली एंट्री एक्सेप्ट हो गई ठीक है अब क्या करना है नेक्स्ट वर्क नेक्स्ट वर्क हमको ये करना है कि हम परचेस करेंगे जो परचेस करेंगे उसका बिल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा होलसेलर पार्टी से तो यहाँ पर उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे तो कीबोर्ड से आप नाइन प्रेस कर दीजिए या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए दोनों ही काम बहुत ईजी है कर सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका सप्लायर का नंबर दिया गया हो वो डाल दीजिए आगे आइए यहां पर समस्या खड़ी हो जाती है यहां पे डेट पहले से 31 मार्च शो कर रहा है तो क्या हम यहां 1 चार यानी 1 अप्रैल 2022 नहीं डाल सकते बिल्कुल डाल सकते हैं तो डाल दीजिए फिर देरी किस बात की है एंटर किया ठीक है एंटर करने के बाद फिर क्या करना है अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है पार्टी का अकाउंट नेम लिखना है ठीक है तो अकाउंट नेम यानी हम उधार की परचेजिंग करेंगे तो अल्ट सी करके एक हम क्रेडिटर पार्टी का यहां पे बनाएंगे ठीक है तो यहाँ पे युवराज होलसेलर होलसेलर कर देते हैं होलसेलर तो युवराज होलसेलर किया हमने ठीक है एंटर किया एंटर किया ये किस में जाएगा ये जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर ध्यान दीजिएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर ही है तो ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया maintain balance bill by bill इसको यस रखिएगा यहाँ पर ग्रुप ग्रुप आपका किस टाइप का है स्टेट यहाँ पर आपका जो क्रेडिटर पार्टी है वो किस स्टेट का है ये भी बिलोंग करता है ठीक है क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी और जो आपका स्टेट चूज करने के बाद जैसे मान लीजिए अगर सेम स्टेट की बात आती है तो ऐसे में C G S T S G S T लगेगा लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट हो जाता है तो उस दशा में आपका लगेगा आई जी एस टी तो जैसे मान लीजिए कोई भी अदर स्टेट है जैसे ओडिशा है तो उड़ीसा ले लिया तो यहां पर अब आईजीएसटी की बात आ जाएगी ठीक है सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बल्कि अब आईजीएसटी की बात आएगी तो यहां पर ये कर दिया है हमने एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहां पे इनका जो भी जीएसटी आईएन हो वो डाल सकते हैं आप बाकी यहां पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर तो ये कर दिया परचेज और फिर यहां कर दिया अकाउंट तो ये हो गया purchase account under purchase account के ग्रुप में इसे डाल देंगे तो ये परचेज अकाउंट हो गया एंटर किया एंटर किया एंटर किया एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है एक्सेप्ट कराने के बाद अल्ट सी करके अब एक नया प्रोडक्ट जो हम परचेज करके लाए हैं जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने शुगर परचेज किया है शुगर ठीक है तो ये शुगर लिखा और शुगर कैटेगरी छोड़ देते हैं कैटेगरी मैंने एक्टिवेट कर रखी है यूनिट पे आ जाता है यूनिट बनाना बहुत जरूरी है तो बिना यूनिट बनाए मत जाइएगा आगे यहाँ क्रिएट पे गए यहाँ पे के कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे किलोग्राम इसका फॉर्मल नेम हो जाएगा किलोग्राम ठीक है और यूक्यूसी कोड में यहाँ पे के कर देंगे तो यहाँ किलोग्राम आ जाएगा बाकी यहाँ पे किसी को आधा किलो बेचना हो तो पॉइंट फाइव जीरो जीरो करके बेच सकते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे number of decimal places three रखा है ठीक है एक्सेप्ट कराएंगे एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर आएंगे अब देखिए अगर आप अलग से जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं अगर आप नहीं सेट करना चाहते तो फिर आगे बढ़ जाइए मान लीजिए इसमें हमको नहीं सेट करना है यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे सौ किलो चीनी की बात करते हैं और यहाँ एक किलो चीनी का खरीद रेट चालीस रुपए पड़ा तो इसके हिसाब से 100 किलो चीनी की कीमत आ गई अब यहाँ पर देखिए अगर आप चाह सोच रहे हैं कि यहाँ पे सीजीएसटी लगा सकते हैं तो यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर बना के देखिए सीजीएसटी यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा ना तो सीजीएसटी अप्लाई होगा ना तो एसजीएसटी अप्लाई होगा दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं होने वाला है ठीक है तो क्या अप्लाई होगा पहले तो मैं लेजर लगा के दिखा देता हूं इसका ठीक है तो ये लेजर लगा दिया हमने तो देखिए यहाँ पे नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो यहाँ पे अप्लाई होगा आपका आईजीएसटी तो यहाँ पे अल्ट सी कीजिए आईजीएसटी कीजिए जैसे ही आप आईजीएसटी करते हैं ना तो ये तुरंत अप्लाई हो जाएगा और आपका टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा ये बड़ा इजी है आसान है ठीक है बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है काम फटाक से होगा तो ये देखिए यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया ठीक है आप और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं यहाँ से अगर आप जाते हैं नीचे तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए आपने राइस ले लिया अब राइस पर मैं अलग से जीएसटी रेट सेट करूंगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये भी किलो में रहेगा अब यहाँ पे अलग से जीएसटी रेट सेट करता हूँ तो यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ से कर देते हैं यस तो यहाँ पे आएंगे ना तो देखिए ये जो है इसको मैं टैक्सेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्वेल्व परसेंट तो देखिएगा इस पर ट्वेल्व परसेंट का जीएसटी रेट लगेगा ठीक है हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन इस पर ट्वेल्व परसेंट हमने सेट किया है जैसे मान लीजिए पचास किलो की बात आई तो यहाँ पर नब्बे रुपये किलो के भाव से बिका खरीदा गया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जीएसटी है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी ठीक है अब जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लिया हमने एक्सेप्ट करा लिया यहां से बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ दिल्ली पर तो के प्रेस करके आएंगे यहां अब जब आएंगे तो इसमें आपको दिखेगा जैसे बिल जब प्रिंट होगा ये देखिए मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूं ये देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जरा ध्यान से देखिएगा यहां पर जो शुगर पे जीएसटी लगा है वो केवल 5% लगा है जबकि राइस पे जो जीएसटी लगा है वो कितना लगा है 12% तो अलग से भी जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं दोनों तरीके हैं उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे जीएसटी रेट सेट करना है अब जब सेल करेंगे ना तो उस कंडीशन में आपको अलग से जीएसटी नहीं देना सेम यही जीएसटी अप्लाई हो जाएगा रेट तो आप अलग डालेंगे लेकिन जीएसटी रेट सेम रहेगा ठीक है तो यहाँ पे जैसे भी भी बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे सेल्स वाउचर में आ जाइए अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे सन्ड्री डेटर पार्टी आएगा जैसे गौरव रख लिया हमने गौरव यहाँ पे डी कर देता हूँ डेटर पार्टी और यहाँ पे क्या करते हैं सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डालेंगे सन्ड्री डेटर तो ये कर दिया हमने एंटर किया एंटर किया अब मान लीजिए सेम स्टेट की बात है तो देखिए अब सेम स्टेट की बात आ गई ना तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चीजें अलग हो जाएंगी जब सेम स्टेट की बात आएगी तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगने लगेगा तो यहाँ पर पहले इसको एक्सेप्ट कराता हूँ और यहाँ पे आएगा सेल्स का लेजर सेल्स कर देते हैं यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा ये तो यहाँ से सेल्स कर लीजिएगा एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो शुगर की बात आती है तो शुगर ले लिया हमने मान लीजिए 20 किलो चीनो चीज बिक्री रेट पचास रुपए दिया गया ठीक है अब यहाँ पर सीजीएसटी लगाएंगे तो यहाँ पे तुरंत देखिए सीजीएसटी तुरंत अप्लाई हो गया देख सकते हैं ना यहाँ पे पच्चीस रुपए सीजीएसटी आ गया है अब यहाँ पे एसजीएसटी का भी लेजर बना लिया जाए एसजीएसटी ठीक है एंटर किया एंटर किया यहाँ पे एसजीएसटी किसमें जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिए और बाकी यहाँ पे जीएसटी कर लीजिए और बाकी यहाँ पे स्टेट टैक्स हो जाएगा और स्टेट टैक्स होने के बाद नॉर्मल राउंडिंग एंटर करके एक्सेप्ट कराइए देखिए ये भी कैलकुलेट हो जाएगा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी ये बातें समझ में आ रही होंगी ठीक है तो ये हो गया हमारा क्लियर आई होप की बात आपको समझ में आई होगी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब इसका बिल जब आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये देखिए ये परचेज का तो पहले ही दिखा चुका हूं अब सेल्स का दिखा देता हूं ये देखिए ये सेल्स का बिल है इस तरीके से ये जनरेट होगा उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी ठीक है कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा